y colores. ayudarte de papi o mami. Yankee Doodle went to town a riding on a pony, stuck a feather in, called macaroni. Y no olvides de ayudarte de papi o mami. Yeah. ¡Este es mi color favorito! ¡Morado! What? le pondremos diamantina. y colores.